Че? Алло? О, че? Ты шо? Тебе там по всем сетям показывают, что ты тут спишь? Че Самое ты... главное, мажора выиграл. В смысле? Я всю ночь Гонщик спал. нелегальный, -мо. Какой гонщик? У меня спринтер стоковый. Какой в смысле? Так, чё? В смысле? Что ну такое? Вот, смотри, -мо. А! че за... Какого фига? На ней я, я выиграл! Короче... Э, чё? ё я там этот тюнинг тебе привез. Какой? Поехали устанавливать. Mm. Турбину там, колеса. Ну ладно, давай. Садись и забирай там коробку с турбиной что-то. Давай, открывай. Сейчас. Я выезжаю. Тихо, тихо, все. Закрывай. Садимся. Так, а, а где у нас тут это есть автомастерская? Ну давай, налево сейчас езжай. Давай, давай, еду. Сейчас прямо до автосалона и налево. Угу, вот он, да, автосалон. Да, налево сейчас. Тихо. О, да, зашли. Вот он. Вот он, да. Сейчас машину здесь припаркуем. Надеюсь, он работает вообще. Так, Здрасте, здрасте. Приветствую, конечно, автомобиль. Они уже все с, пол, с полуслова понимают. Можно. Так, вот, держите турбина. Колеса там найдете. Так. Если чё, вот они, ключи, вот ключи от машины. Мы все, все, мы пошли, давайте, до свидания. Так, ну чё, пошли что ли? Погуляем. А, пойдем. Стой, чуть такое? чуть такое? Пошли-ка зайдем Чё? в салон. Пошли-ка зайдем. Пойдем. Так. А, это же этот. Чё? Э, номер третий и первый в списке собрались вот. В смысле? Это чё, гонщик 510, а это я не знаю кто. О, а, чего? Фига здесь! Антикрыло большое, колесики прикольные. Слушай, да они монстры. Чё это там такое? Джизет! Джизет таким стоит. Это что это за тачка вообще такое? Супра. Супра? Фига ты шаришь. Так, пошли-ка. Зайдем. Как я знаю, можно всем здесь гонщикам заходить в кабинет. Так, что тут у нас? Первый Арфлекс. Что? Стоп. Павел. А ты что здесь делаешь в это? А, а, я, я не знаю. В смысле? Что-то ты, по-моему, не договариваешь там. Да не стриме там. Если чё... Может, ошиблись он. Если чё, ты там это... Скажи мне, чё будет. У них, короче, выходной, как я понял. Ну, тачки здесь вообще бешеные. А где все остальные? Ну, ладно. Так, ладно. Пошли тогда. В магазин. Здание достраивают. Сейчас здание, прикинь, еще не достроили вот это. сколько его строят? 7 лет, да? Да, наверное, больше. Че, вот в эту кафешку сходим, давай. Так, давай, пошли. Угу. Давай, я думаю уже. сделали все. Я тоже думал. Вот открыли. Так, здравствуйте. Здравствуйте. Да, так, я забираю свою машину тогда. Добрый Чего? день. Чего? Ты чё за... <laughs> Ну нет, слушай, это вообще топовая тачка, как по мне, зверь. Так, ну что, давай заведем ее. Я деньги отдам. Так вот. Так, ну аккумулятор... Спасибо. Слушай, у тебя нету бензина? Что-то в машине бензина нету, по-моему. Мы что, бензин слили, чепушила? Ты чё чепушила, а? Офигел? Э, чепушила, где бензин? Где Л бензин Ладно, укол? извините, забирайте бензин. Все, давай. Пока, чтобы больше так не делал, понял? Это... А Приедем с друзьями. А то вот видишь. Так, я тогда конфискую деньги. Все, давай, садись. Если <laughs> ты ему хоть это показал самую, ну, кни книжку или как она называется, удостоверение, по-моему, да. Так. Не, нет, ну, без да. этого можно. Ну, ладно. Почему он такой быстро, слушай? Прям хорошо едет. Так турбина, турбина. А, да? Ё-моё, прям тачка жесть. А чё? Выхлоп? Это чё вообще за... Слушай, да ты прям бог, я так скажу. Ты откуда выхлоп-то достал? Все с одного места. Ну ясно. Они, кстати, что-то с бампером еще сделали. Бампер-то не стоковый. Так. Поехали, поднимемся. Здесь тоже асфальт не могут сделать вообще придурки. Давай. О, мы заедем на эту гору. Хо-хо. Вообще, тачка огонь. Тачка зверь. Так. Сколько там было в стоке сил? 100, Не помнишь? 105. Вот сейчас больше 200 точно, наверное. По, ощ... а, по ощущениям 220 все. Давай, вылезай, открывай гараж. О, какая тачка клевая. Все-таки стала. Это не то, что эти ваши новые Ярис, э, старые Ярисы. А у меня тут <laughs> еще хуже тачка. Так, все, вроде готово. Давай, заходи. Ну, не, она прям вообще топовая, топчик. Всем советую такую машину в семье. Э, пошли да. что спать тогда, давай. Увидимся давай. утром. А вы ставьте лайки, ребята, подписывайтесь на канал, делитесь с друзьями пишите комментарии. И на этом все. Всем удачи, всем пока.